orange yung pa, ano mo? Anong kulay yan? Ah, Nakakuha ko lang sa barangay, wala pang picture. Dito Ay. naman ako eh. Naku, bakit tatlo-tatlo yung ano mo? Dito. Eh, Dito dito. naman Kasi kuya, namamalig ako ko lang mag-isa sa bahay. na, eh kasi hindi pwedeng tatlo-tatlo. Hindi, kakakuha ko lang kasi sa Ito, barangay. pwede na to sa'yo. Oh. Ito? Eh, wala, ito. Eh, hindi kasi nung una kuya, hindi ako Kukumpiskahin pinapapasok namin eh. yung dalawang ID. Bakit tatlo ID nyo? Hindi sino nagpapa, hindi nagpapasok nyo? Puti? Yung puti pina... kasi kailangan daw, kasi kailangan daw ng certification, pamalengke daw to sa mga ano vendors. Eh vendors kasi ako dati sa amin, nagtitinda ko uh, ah, almusal. Pero ito, ito ah, tat, bali tatlo to, oh, hindi hmm. pwedeng tatlo. Bawal kasi sa kahit kahit barangay niyo dapat alam to eh. Hmm. Ha? Kaya nangingi ako. Oo, picture lang namin ha. Eh, ako okay, okay, okay. namin oh. ah, yan. No? Sama mo yan, sama mo isa. Isama mo yan, tatlo, tatlo. Sama mo yung tatlo. Bawal ba yun? Pinumpis ka namin yung ano, bali pinu... pinu abay, ah, sorry. Pero ito pwede na to. Oh, pwede na yan. Oo, oo, oo. Pero dapat isang beses ka lang sa ano, hindi naman araw-araw kayo mamamalay. Oh. Te, patingin nga ng mga ID nyo. lang. magkakaano-ano ho kayong tatlo. Magkakaano-ano kayong tatlo, ha? Magkaka-boardmate. Isang kwarto lang kayo, bale? Paano ibig sabihin boardmate? Sa isa pong Ah, magkakasama kayo pero iba-ibang kwarto. Eh, kanya-kanya kayong luto. Ibig sabihin, o oh, pare-pareho kayo ng luto. Isang luto lang. Kanya-kanya. Ah, kanya-kanya? O, oh, sige, sige. Boss, magkaano-ano kayo? Mag-asawa kayo? Isa lang po pwedeng pumasok sa inyo. Isa lang allowed sa palengke pagka ah, mag-asawa. Isa lang po. Pasensya na kayo. Ah, isa lang po. Boss, meron kayong quarantine? Galing yung trabaho siya. Ah, galing yung trabaho. Pauwi kayo, pauwi. Ah. hindi kayo mamamalengke o oh, pa, pa, saan pa kayo nakatira? Mamamalengke kayo? Ay, na O, oh, ganito na lang. Isa na lang ang bababa sa inyo kasi hindi pwedeng dalawa kayong mamamalengke. Ha? Sige, pagbibigyan ko, isa na lang lumaba, bumaba, ha? Cellphone, hindi po pwede, walang pwede kahit na wala kayong face shield? Wala Hindi, dapat nagpe-face shield kayo. Nasa palengke bahay nyo eh. Alam na alam nyo yan eh. Boss, face shield. Wa, ano yan? Patingin. Nakalipat ko lang pa dito kuya, dalawang ba? Potrero? Sige. Baba mo lang yung face shield mo ha. Inay, quarantine nyo inay. Kaya mo na. Uy. Eh, okay na. Sige na po. Sige na po. Ano yun? May ano. May ano yun. Ano yung mukha? Baka ma, ma ano, makalaban nyo yun. Nagmumurad na. <laughs> Oo. oh, ah, wala tayong laban doon. <laughs> Ate. A ah, ate. Hindi kasi pwede dalawa yung ano nyo oh, kukumpis kayo namin yung isa, ah, maiwan sa... Ay, taga. Dalawa. Bakit dalawa to? Sino to isa? Sino tong isa? Sino to? Sino to? Hindi, sino po ito? Si Kuya Hindi pa bibili lang po. Uh, isa na lang ho papasok sa inyo. Ito hindi nyo ho ito pwedeng gamitin. Ho. Papayagan ko kayo. Eh kaya lang, hindi rin pwedeng pumasok to eh. Oo. Kasi huwag niyong gagamitin ng hindi sa inyo ho. Bawal ho yun. Makukumpis ka lang ho namin yan. Ano yun? Ha? Ano? May company ID ka? Company ID? Ay, ano? Pwede na yan. I-sort mo lang, ano mo? Sort mo lang yung page mo. quarantine pass mo, mag-asawa kayo, isa lang ang pwedeng pumasok sa inyo. Isa lang ang pwedeng lumabas sa mag-asawa, kahit dalawa formal po. O, kaya isa lang yung pwedeng pumasok sa inyo sa palengke. Uh, isa lang po, isa, pasok na lang isa sa inyo. Eh, ano eh. Patingin nga ng facial do isa. Ah, si Ethel. Oh, dalawang. Ay, puti rin siya. Te, bawal ho kayong may dala-dalawang... Sino ho nag-i-issue sa inyo nito? Kasi ako po, namimili ako kasi nagtitinda po ako. Saan ho kayo nagtitinda? Sa lugar lang po namin. Sa lugar niyo lang? Pero bawal ho kasi itong dala-dalawa kayo ng ano. Ang dapat po sa inyo, kumuha kayo ng puti. Pero itong dalawa, hindi ho pwede. Ito yung ganito yung ganyan po. Tinik lang. Hindi, luma, wala na to eh. Bali, wala na Wala to akong siya eh. bagong ganyan, ito lang bali. Oo. Ang, ang ano nito, kukumpiskahin ho namin ang isa dyan. Hindi ho pwedeng dala-dalawa kasi kasing hawak nyo. Oo, isusurrender nyo ho sa amin yung isa niyan. Ho? Hindi, ngayon po, ngayon. Surrender nyo po ngayon. Apo. Take quarantine. Patingin. Baba mo na lang yun ano mo. Baba mo na lang. Pinapagulo mo buhay mo eh. Eh, baba lang yung patient. Baba lang yung face Kulay po, kulay, kulay. Para nakabaligtad. Sige. Oh, ah, dalawa na naman. Ay, hindi ho pwedeng dalawa ang pay, ano nyo, bawal ho itong dalawa. Oo. Oh. Kaya kukumpis kayo namin isa, pumili kayo ng gusto nyo at pwede kayo pumasok. Kukumpis kayo nun namin isa. Babalikan ko rin po sir. Hindi po. Kukumpis ka. Ay hindi po, talagang kinukumpis ka namin to. Ang isa dito sa ano na to ha. Bawal ho kasi kayong may dalawang klase ng patient ng ano. Kasi alam sir, anong ano eh. Hindi, yun nga, pinapaalam namin sa inyo na bawal po. Kaya hindi kayo pwede maghawak ng dalawang klase ng uh, quarantine pass. Bawal po. Okay po? Ah, kumpiskado na po itong isa. Pumasok po kayo. Sige po. Paano to mag-asawa sila? Ha? Mag-asawa kayong meron? Hindi. Nag nagtatrabaho ba kayo pareho? Okay lang yan na meron. Kaya lang isa lang dapat ang pumapasok sa inyo. Ha? Sige po. Sasunod siya. Oo. Ah. Sige. Sige. Oh.